agar supaya tengok tengok tengok tengok perkembangan daripada film ini. So, di sini guys ada sebuah video yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian dari Instagram maupun di kolom komentar. Di sini ada dari channel Ustadz Azhar Idrus Official. Nah, ini langsung saja di-subscribe guys karena ini adalah official Ustadz Azhar Idrus. Jadi channel beliau, channel resminya beliau. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. bantu beliau agar supaya istilahnya istiqamah dalam berdakwah dan kita semua mendapatkan pahalanya juga. Nah, di sini hukum menonton film Mat Kilau dan pakai busana Melayu Ustad Azhar Idrus. So, saya sudah penasaran sekali langsung saja kita tengok videonya guys. Let's go. Perpandangan Ustaz tentang filem Mak Kilau menaikkan semangat pengorbanan pahlawan Melayu. Apakah hukumnya menonton filem Mak Kilau pakai baju busana pahlawan Melayu? Okey. Bila... Jadi jadi ini pertanyaan daripada uh, netizen ya dari jemaahnya bagaimana hukum menengok ataupun menonton film Mat Kilau dan pakai busana Melayu. Oke, okay, menarik sekali ya. Tentang menaikkan semangat, tak ada masalah. Betul. Supaya orang ingat balik kebangsaan kita sekarang ni lupa bangsa kita. Allah. Nampak? Ha, lupa bangsa. Nah, bila kita lupa bangsa kita, maka tidak ada rasa kasih kepada bangsa. Allah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Azali terus ini memang sangat-sangat menyentuh sekali guys. Jadi kita lupa dengan bangsa kita. Bukan hanya Melayu, tapi kita yang lainnya juga ya kan. Banyak istilahnya yang lupa. Allah. Bila tidak ada rasa kasih pada bangsa, maka apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada negara kita, lantaklah. Janji kita lepas bayar kereta, anak boleh makan minum faham tak gini? Ha, sebab itulah semangat ni daripada orang dulu lagi bukan kata zaman Mak Kilau tu zaman Raja Haji Fi Sabilillah dia mati tu mati mati dalam perang Sabil dapat gelaran Raja Haji Fi Sabilillah Allah tahun berapa tu? Eh? 17 eh? tahun 17 6 8 Okay, di mana berperangnya di tapak Haideri Geni Melaka perang dengan apa? tentera Belanda dia datang daripada mana? pulau penyengat selatan Riau selatan Nampak? Riau Masya Allah masa tu Belanda mengawal Melaka dan sekitar tanah Melayu penceroboh lah penjajah kita tak berperang yang berperang Raja Haji mari daripada Capri Kepri Kepulauan Riau Kepri. Tak menyerang. Nah, setelah dia menenggelamkan dua kapal perang Belanda di Laut Riau. Bayang kapal perang Belanda ni dia punya meriam empat tingkat. Empat tingkat. Dan kapal tentera Raja Haji ni jenis perahu panjang menggunakan dua meriam di depan. Tenggelam satu-satunya pahlawan Melayu yang boleh menenggelamkan armada dua buah kapal besar perang Belanda daripada perjalanan dari Betawi nak balik ke Melaka Allah. jadi dendam itulah kejarnya Raja Haji akhirnya berperang di Tapak Henry Geni Kapung apa benda ni <clears throat> Teluk Mas Melaka okay? di situ terbunuh uh, syahid Raja Haji tangannya memegang keris atau badi dan sebelah lagi memegang kitab Dala Ilul Khairat masa meninggal oh Dala Ilul Khairat ha? Masya Allah itu juga hero-hero kita yang tidak didendang betul betul betul mungkin kedepannya ya untuk ke uh, pengarah film juga boleh melihat ataupun uh, banyak istilahnya yang ulama-ulama juga ya kan uh, dalam istilahnya melawan nah ini perlu juga untuk dibuatkan kayaknya guys ini sangat-sangat menarik sekali dan istilahnya semangat juang kita ya semangat istilahnya di dalam dada kita akan berkobar Karena kenapa? Di situ ada juga istilahnya Masya Allah Kalau sudah ulama yang turun tangan Ataupun usta-usta yang zaman-zaman dahulu Pastilah orang-orang yang memang Betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala Dan ini juga sebagai dakwah kita Agar lebih kuat lagi nah, ha, Dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Masya Allah Balik Google lah Nampak? Ha. Kena tembok dengan meriam Pecoh badan Allah nah. ha, ni tanam akhirnya pemasyuri isterinya di Kepulauan Riau arahkan tentera mari curi mayat balik tanam di Riau ha, itu contoh lah semua benda pahlawan-pahlawan ini apa? kerana mereka sangat kuat akidah mereka berpegang ha, betul ha, itu dia nah. Jadi bisa digini guys, kalau kita kuat dalam akidah kita, dalam keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, maka senantiasa Allah akan melindungi kita, Allah akan menolong kita, Allah bagi pertolongan ya. Sebagaimana sejarah-sejarah yang kita pelajari dengan sejarah sirah nabawiyah, perjuangan Nabi Muhammad SAW melawan istilahnya para kafir Quraisy Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung membantunya. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya. Ya, Karena kenapa? Karena dekat dengan Allah dan memperjuangkan agama Allah. Jadi tidak salah Tok Gajah, Mat Kilau, dan para pahlawan lain yang sekarang kita berbincangkan. Mereka semua keyakinannya sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menang, mereka bisa istilahnya melakukan hal semua itu atas izin Allah. Dan mereka juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi buatlah filem-filem. Ini alternatif daripada filem-filem mengarut. Tak tahu benda. Nah, ha, kita tengok kita sayangkan bangsa, kita tengok kita jadi cintakan betul, nah, betul. Ha, tanah air itu bagus. Batu pakai pula pakai yang busana pahlawan Melayu kita tengok wayang oh, lah. Aku suka dia lah. Ya, Bukan bitihmu. <laughs> Betul tak? Aku suka betul. dia lah. Baik pada pakai kot. Kita mana pemimpin kita pakai kot? Kot tu orang Eropah ke orang Melayu? Ada? Ah. Ha, pakai ah, kot mudah bising. Pakai pakaian Melayu mu bising. Padahal Allahu Akbar. Kalau kita pakai biasa gak bising. Kenapa kalau kita pakai Melayu bising? hehehe Betul lah ini sindiran keras kepada kita istilahnya kita yang menjalankan ya sesuai hati kita gitu kan. Kita juga istilahnya eh, akan mengangkat dan ingin mengangkat istilahnya agar supaya jiwa kita ini merasuk gitu ke dalam istilahnya apa yang kita tonton seperti halnya Mat Kilau. Film Mat Kilau yang mana kita istilahnya menggunakan pakaian-pakaian adat Melayu dan itu pasti ketika kita tengok wah sama gitu pakaiannya itu pasti akan lebih uh, kuat ya uh, ah, kimisterinya ketika kita menonton. Kalau mentor ini ni. lah pakai bo, pergi tengok wayang, ada Pakai coat pakai tie Bukan kita nak haramkan. Tiba-tiba pakai pakaian Melayu tak boleh. <laughs> Betul. Ketika pakai kita macam orang barat biasa aja, tapi ketika pakai Melayu kenapa macam tu? Eh. Hai. Nah, jadi benda-benda kemeh gini, betul. Kita tak suruh caralah. Tak ada jadi kepentingan apa. Dia nak pakai busana Melayu ke nak pakai apa, jangan ganggu orang sudah. Okey. Ha, hak masing-masing dia. Bagi saya betul. lebih baik daripada memakai pakaian barat kerana kita orang timur. Nah, itulah lebih baik kita pakai pakaian timur daripada pakai pakaian barat tu kan. Nak. Ha. Allahumma salli ala <laughs> Muhammad. Dah selesai guys. So itulah tadi hukum ya menonton film Mat Kilau dan pakai busana Melayu boleh-boleh saja. Yang terpenting adalah kita Allahu Akbar ya. Kenapa? Ya banyak sekali istilahnya saya juga akan uh, membahas tentang isu ya Isu daripada Mat Kilau ya Tentang ada yang membahas tentang kerisnya Terus membahas tentang uh, tanjaknya Saya tak paham juga lah Karena uh, yang dipermasalahkan sama mereka kenapa harus menggunakan pakai Melayu gitu kan nah sekarang saya tanya kenapa istilahnya anda memakai budaya-budaya barat so itu sangat-sangat tidak logik juga gitu kan jadi kalau menggunakan pakaian Melayu ya sah-sah saja itu kan semua tergantung daripada hati mereka. Mereka ingin menikmati suasana, mereka ingin kemistrinya daripada film itu dengan dirinya itu langsung masuk seperti itu, menjiwai dan meragai. Ya, seperti itulah guys. Ya intinya adalah kita harus tetap istilahnya menjaga kepribadian kita juga, istilahnya prinsip kita juga. Jadi jangan pernah dengarkan olokan-olokan ataupun ya hinaan mereka seperti itu. Pasti ya betul di video sebelumnya kita sudah melihat dan membaca ya kan bahwasanya yang ngomong kayak gitu itu biasanya jiwanya bukan jiwa orang kita <laughs> Allahu Akbar Na'udzubillah Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga bangsa kita Tanah air kita Ya Indonesia, Malaysia bersatu selalu untuk melawan istilahnya kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini insya Allah. Mulai daripada kita guys, mulai daripada diri kita. Kita kuatkan akidah, keimanan dan keislaman kita. Kita dekatkan diri kepada Allah, Apabila ada kemungkaran, ada yang tidak baik, maka kita doakan. Kalau tidak bisa berdoa ataupun kita tidak bisa mendatangi mereka, lalu kita meminta kepada Allah, berikanlah mereka petunjuk. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah daripada diri saya sendiri yang kurang ilmu. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga Y ya, Ustadz Azhar Idrus Official. Linknya ada di deskripsi subsi jadi buat teman-teman semua langsung saja di subscribe dan saya Bapak Nududri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh